Egunon guzti hori eta ongi etorri, ongi etorri gure artera. Eraikina be, zela den dudan lan, badaukagu harremanik eraikin honekin eta kampus eh, honekin. Baina gehien bat, ongi etorri eta eskartu, egonaino etorri izana Mari Jose Arrietak, esan duen moduan, badaitutako nik ez guztiak edo gehienak aleko itzelesko arrakasta izan duen deialdi, izan du deialdi honek eta uste dugu, ba, bueno, hori posgarri izateaz gain, ona ere badala, bazkenean, ba, gaur tabiar hemen, ikusiko danez, edo behintzat espero dugunez, konpartitzeko egunero egiten ari garena, eta aurrerantzean egin nahi duguna ere hobetze bidean, ez? Eskola, iztun bila 2000 amasei, Marijosek esan duenez, hogei garren edizioa edo lana Ulibarri programaren arduradunak e, eh, urtiatan antolatzen ari diren ekitaldi hau, eskola iztun bila, eta oraingoan ba, bueno, e, programaren arduradunekin batera, ba, bueno, beste batzuk ere hemena ari dira, e, Euskara Zerbitzutik ez eze, berritzegunetik ere, danak batera lanean, ez? Eta azken finean hori izan da gaurko hau da, aur, aurten gobeto esan da, hoi garren honen, bueno, ba, atzean, edo hemen ikusten da honen atzean dagoen helburua ez? Autonomia erkidego, Euskadiko autonomia erkidegoko eskuntza sistemaren helburuak betetzeko hizkuntzen arloan, ere, hizkuntzen arloan ere, estrategia egokia behar dugulako. Hezkuntza sistemaren helburu betetzeko hizkuntzen arloan ere estrategia egokia behar dugu. Eta horretarako hizkuntzetako hizkuntzetakok edo hizkuntzan hizkuntzen ardura dugun duzuenok eginkizun berezi bat importante bat daukazue honetan. Hezkuntza sistema da helburu, bueno, hizkuntza sistema azkenean ikasleen garapen osoa, ez? Da gure helburua. Lau mutan, pertsonal, akademiko, profesional eta sozialean e, Mari Josek lenguan esaten zidanez, eskikaslea bat eta bakarra da. Batzutan ematen du, e, eh, gauza kantolatzen ari garenean, ba, hori, ba, eh, ga, hor mm, asko daukagula, baina ikaslea bat eta bakarra da gure hartzailea, ez? Horregatik, dugunetik, dugunetik, austurari gabe, bidea irekitzen eta hobetzen aritu bergara. Horretarako, Eta helburu horrekin jarri genduan, orain dela, iru urte pasatxo, eziberri hogei plana abian, hobetzeko helburu utzarekin. Bide irekia. Etengabe elikatuz e, bideratu beharrekoa edo joan beharrekoa. Segaitik esan dugun, esan dugun arrazoia gaitik, ikaslea bat eta bakarra dalako. Bide honetan, hizkuntzaren garrantzia ze garrantzi daukan ikasleen garapen oso horretarako. Hizkuntza bera jabetzeko, hizkuntzak eurak jabetzeko, euskara, kastelania, atzerriko lehen hizkuntza, baina horretarako ez ezik, gainerako kompetentziak eskuratzeko ere tresna printzipalena dalako. Eta ze gaitik ez, eta zelan ez, gure arteko eta e, eskola e, komunitateko ostantzeko harremana finkatzeko ere. Egi esan da, hizkuntzak hezkuntzan e, eh, importantzia handia dute segaitik hezkuntzaren aldetik asko espero duelako gure gizarteak, ez? Kompetentzien arloan hizkuntze orokorren hizkuntza guztien arloan, baina bereziki euskeraren berreskurapenean eta euskaren normalkuntzan kompetentzien arloan euskaren erabilerare bultzatzeko, euskaren transmisioa bermatzeko ere eta nola ez, euskerarekiko jarrerak lantzeko orduan. Zelako egitekoak. Kompetentzia, erabilera, transmisioa, jarrerak, den denetan egin izango dugu maila berean lan, segurazki ez. Baina argi dago, mm, gaur egun, eh, gizarteari, gaur egun gizartean eh, eskuratzen ari garen, edo lortzen ari garen, eh, herritar kopuruaren arrazoia edo, bueno, errudun, kakotxartean, ez? Nagusia eskuntza dala, ez? Laguntzaile nagusia eskuntza dala. Zer esanik ez transmisioan, familia ez dagoen tokietan, edo euskaltegi ez tokietan, eskola dago, ez? Edo batez ere eskola dago. Erabilera, eh, bueno, ba, gatxau, ez? Zailaua. Jarrerak, bueno, horre ere lantzen, baina nik esango nuke lau, lau egitekoetan ere zeregin importante garrantzizkoa daukagula eskuntzan. Kontua da, e, zeregin horretan, ia nolagoa zen, emaitzak ikusita, ebalazio diagnostikokoak ikusite, ikastetxeko bertako ebalazio etako e, barne ebalazioetako emaitzak ikusita. Bueno, ondo goaz, joerak zeintzu dira. Oroar ondo, baina joera zein da. Estrategia egokia daukagu, estrategian hobekuntzak egin behar ditugu, bueno, ba, aurrera begiratu behar dugunez, gure ustez, badaukagu zerrobetu, eta seguru nago hor bate egingo dugula danok. Eta hor, ba, esku asko behar dira. Gu beste programari bati izen hori jarri dugu amaik esku, hemen ere amaik esku behar dire, ez? Ba, estrategia horretan hobekuntzakiteko. Zergaitik, ba, realitatea aldatuz doalako. Eh, errealitatea bet aldatuz doa, ba, e, eta zori honez, de eredua, gero eta nagusiagoa. Orokortzen ari da, bintzat, egualdean Euskadiko Autonomia Erkideoko sisteman. Baina orokortzearekin batera, de taldeen ikaslen tipologia gero eta anitzagoa da. Sarritan zaten dugu, eta erraz esan ere, a ereduko E, e, e, ikastetxetan edo taldetan anistasun handia dauela. Ez dakipa? ez? Hizkuntzari dagokionez. ez? Anistasun gerotan diagoa de ereduko taldetan, segaitik ba. Orokortzen ari dalako, eta lehena orain urte batzu orain urte batzuk hasieran ereduen implantazioaren hasieratan anistasun hori a ereduan zegoen, eta gaur egun dere daukagu, eta gero eta gehiago, ez? Orduan, anistazun nitzaren erabilera eh, ondo neurtu behar dugu, ondo kontuz erabili behar dugu, baina jatorriari buruz ere bardin, eh, etorkinen eh, kopurua importanta, etorkinik gehienak dere duetan daukaguz. Eta izekari daokionez ere, segun eta zein zaretakoa dan, E, talde berean, ikastetxe berean, izektez bernietako e, zerak e, ikasleak ditugu. Eta zer esanik ez, bestelako, ba, eskuntza bereziko, anistasuna, eskuntz bereziaren anistasunari daukionez. Orduan, anistasuna hitza ondo erabili bar dugu eta kontuz. Beraz, ondo goaz, baina estrategia egokia behar ditugu. Eta uste dugu, horretarako bal, oso oso lagungarri izango dela gaurko saio hau e, ikusita ba, programa nola dagoen, ez? E, estrategia korra behar dugu euskera ardatzartuta, eh? ikasleen eta ikasleen inguru soziolinguistikoa aintzat hartuta, hizkuntzak elkarrekin planifikatuta eta koordinatuta, ikasleen eta ez bakarrik ikasleen, irakasleen behar izanak ondo diagnostikatuta, ondoren esku hartzeko, ondoren esku hartu alizateko, eta hori guzti hori maila desbernietan ikastetxe mailan, ikastetxe mailakoak ditugu, ba, gaur izpide dan gaia ez, hizkuntza proiektua bera. Eta hizkuntza proiektu horrek, eukibar lituzken, ondorioak kurrikulum proiektuan, eta ja helburu zehat zehatzekin batez ez susentzeko, eh, oker egindakoa susentzeko urteko planean gaur egun ebaluazio diagnostikotik eh, etortzen eta ataratzen zaizkigun emaitza kontutan hartuta ikasleen emaitzak ondorioak atara urteko planean eh, eragiteko, ez? Lenbait lehen eta ez urren utzi, ba, utzi gabe, ez? Hori ikastetxe mailan eta gelara pasatzen bagara, ba zer esanik ez, programa sinodidaktikoak, unitate didaktikoak, eta barrez, hor gelarako tresna gehiago ere baditugu. Eziberritik berritik eh, bueno, ba, berrikuntza batzu bintzat eskura, eta mundu maila nazioartean daukaguna ekarten saiatu gara, eta integrazio egoera adierazgarriei buruz ere, horretan ere lantzen, hori horiek ere lantzen ari gara, tresna gelako tresna lagungarri modure ez, eta beste tresna lagun barri bat ere prestatzen ari gara, komunikazio arlorako. Hmm? Ez dugu ezi berri guztiako esertuko, askotan esan dugu, zuen aurrean, zuzen aurrean, kompetentzi, oniasko kompetentzi, disiplina baitakoak ez ezik, eh, zerak ez, ba, e, zehar kompetentziak ere landu behar ditugula. Bueno, ba, zehar kompetentzien artean, importantea, importantenetarikoa, komunikazio kompetentzia itzeskoa, itzikabekoa eta digitala. Beraz, zehar kompetentzi hori, komunikazio kompetentzi hori, e, lantzeko prozedura tajarrerak e, eh, lantzen ari gara bendurako bukatu daukin nahi ditugu. E? Eh? Gainotzeko gelako, gelarako tresnak, eredua, gidak, zintzilikatuta dituzuego eborrian. Bueno, baina, esan dugu ikastetxea, esan dugu gela, ezin dugu ikaslea astu ez. Eta hor, mm, tutoretza, tutoretzaz aritu beharko gara, momentun batean, orientazioaz ere, eta errefortzuak. E, eskura ditugun tresna guztiak. Askotan esan dugu, baina dibideak behar dire. guk esan gendun, erreformaren, eh, onzat ematen ez genituen, ez genuen erreforma lontzeren aurrean eragin kaltegarriak gutxitzen alegin duko ginela. Eta horrena adibide da, ba, kurrikulunan iztasuna DBH, bikarren eskuntzako, irugarren maila mantendu indogula hori bere beste herramienta bat da. Beste herramienta bat da. Herramienta guztiak alkarren ondean jarri, akigu eguneroko lana zaila dala. Eta ikaslak atendituin behar dire eta eguneroko landu behar dala. Baina, gaurko moduko saioak, baliagarriak izan daitezela, eskura ditugun ikastetxeko gelako eta ikaslentzako ditugun tresna guztia. Eta lantzean behin, lantzean behin, batu, elkartu eta esan, bueno, hemen zer, zer da bilondo, zer da bil, ba, gitsi gora bera, eta zer da bil, benetan txarto. Hori zer da, hori ebalazioa da, bai, hori da irakasleen ebalazioa, bai, hori bela endo nahi dugu. Baina irakasleen ebalazioa egiteko e, pertsonarik egokienak irakasleak zuek zarete. Irakasleak eurak dira. Bide horretatik ikusten dugu ebalazioa. Bueno, eta zer esanik ez, Administrazio mailan administrazioak tres nagusti hauek zuen esku jarri behar ditu, eguneratu, osatu, formazio eman aurkatu, jarraipena egin ere eta lagundu, ez? Hori ere, hori egiteko hori ere gupa daukagu eta geuk ere geure buruari begiratu behar diogu gaurko moduko egunetan ikusteko hemen gauden guztiok egiten ari garen egin aldogun guztia ez, gure estrategiak eraginkorrak izan daitezen. Beraz, beraz, gato zen, ari da. Uli eh, denbora esertu nahi dut, eh, aurreatu nahi dut, jak eta ordu lauren berandu hasi garen. Gaurko, hogei garren, eskola iztun bila jardunaldia, gaur bihar, galdera, hainbat galdera erantzun behar ditu. Horretarako, adituak, horretarako, bueno, gure artean eta gurekin batera eta kanpotik etorritako adituak gonbidatu ditugu. Gaur egungo eskolek zer egin behar dute e, euskera, ere ondo ikasiko dutela ziurtatzeko. Zer nolako erabakiak hartu eta neurriak bideratu behar dituzte eskolek, ez? Horretarako, itziarri diazabalek, buru duen Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslen taldeko Ines Gartzi askoaga eta leire dia izango dira, e, e, izango dira gurekin. Bueno, etxetik gaztelan, dunak, edunak diren ikasleek behar duten eskuartze espezifikoaz eta egunatu beharreko barne dinamikei buruz uri ruiz bikandi arituko zaigu ere. Testu inguruelan iztuneko hizkuntza helburuak era integratuan eta integralean nola landu esango digu Valentzia datorkigun Bizent Pascual Granelek. Hmm? errenteriko Koldo Mitxelen eta Bergarako Samartin Dagirri euren hizkuntza proiektua azalduko digute. Eta, azkenez, Uliberri programaren barnetik ere proposamenak egingo dizkigute. Hogei garren jardunaldi honetan, beraz, hasieran esan dudan moduan, posgarria posgarria, hizkuntza normaguntzako teknikariak, zuzendaritza taldetako kideak ere, bakigu zaudetela hemen, eta hizkuntza arloan ikastetxetan ardurak dituzun, dituzun irakasleak ere gurekin elkarrekin egotea. Eta denak, batera, bultzatu nahi dugun estrategiaren e, bat hau dalako. Hau dalako. Eta alde horretatik, ba, eskerrik asko hemen e, gurekin ibili zaretenak uste dugu, uste dugu mm, tresnak hemen aipatu ditugun, tresna pedagogikoak, baina Euskarri juridikoa boletinean ja dagoena, eh, bi iru zei, bi mabos, eskuntzako dekretua, guztiz baliagarri izango dela, eh, oinarri modure, oinarri modure, bera bakarrik ez, baina oinarri modure, estrategia bateratu, elkartu, konpartitu hau, ba, ez dut esango martxan jartzeko, baina bai areagotzeko, ez? Eta kurrikulun <clears throat> hori, gainera, esango dizuet, igual batzuk ez dakizue, eta e, importantea delako be, e, materialak, ikas materialak, irakasle informazioa, hainbat e, lerro estrategiko landu behar dire, baita modu osagarrian. Bueno, ba, lendabizi, esan gendun, e, bueno, ba, gure eredu pedagogikoa esiberri 2008-iren atzean edo oinarrien dauen eredu pedagogikoa ez tala eredu preskriptibo bat derrigorrez bete beharrekoa. Eta horregaitik, boletin eraman gendun e, zer kurrikulun horretan, kurrikulunean biru zei, bimeta amaboz, kurrikulunean, oinarrizko eskuntzakoan, dakizuen ez, ba edukin e, blokeak e, jarri genituen, eta elorpen, aparkatu, eta ebalazio irizpideak. Baina, baina, eh, edukin zehatzak eta lorpen adiazleak utzi ditugu orain, iraila bukaeran, web horrian zilintzilikatu dugun bertzi Bertzio osotua, bertzio orientatzailea, preskritibo ez baina orientatzailea torren zain ere ikastetxeak egon dira. Bueno, ba, hor agertzen dire zehaztasunak. Beraz, ikastetxeok autonomia daukazue, irtera, ikaslen irtera profila, erreferentzia hartuta, ba, horrek edukiok aukeratzeko, edukin zehatzak aukeratzeko, lorpen adierazleak aukeratzeko, ez? Eta, ez hori bakarri, gainera, e, eta bizka denpora gehiago behar izan dugu horretarako, ba, iraleko lantalde baten laguntzarekin eta bertako e, saileko alkularitzaren gidaraitzapean, e, lehendabizi egin dugu, bereariozko euskal kurrikulunaren ekarpen bat. Hau da, hainbat eta hainbat kompetentzitan bereiztu indogu eta bueno, ba, zehaztu inditugu edukin zehatzak eta lorpen adierazle zehatzak berariesko euskal kurrikulunari dagozkionak. Horrek zer esan nahi du gainontzeko, ah, ez dala euskal kurrikuluna, dana da euskal kurrikuluna, baina berariaz eh, azpimarratuta eta desberdin dugu guri. Beraz, badaukagu, badaukagu lantresnak, lantresnak ezagutu behar ditugu, konpartitu behar ditugu, eta importantena, importantena, eh, programan bertan, eh, bueno, eh, olibarri programako dunek tipini duzunaz, helburuak argitu behar dire, adostu behar dire, identifikatu behar dire, eta gero, baliabideak, baliabide honak ditugu gainera, horrek ondo antolatu behar dire. Beraz, Eh, hau da uste dugu osagaiak maiganean daudela, osagaiak maiganean daudela, beraz eh, gure guk hemendik aurrera edo eh, hemen gauden guztiok bakotxa bere lanetik, bere esparrutik, bere egitekotik egiten duena, importante izango dela eta erabakigarria, erainkorra, beraz, hizkuntzak aurrera taratzeko, euskera ardatz ikasleen azkenean garapen osoa lortzeko pertsonala, akademikoa, profesionala eta soziala, estrategi egoki hoiek bideratu behar ditugu. Eta uste dugu gainera bidean gaudela. Eh? Gaurkoa oso oso seinale ona da eta posgarria benetan. Eskerrik asko gaitik. Bueno, es que asko arantzari.